Y bueno, creo por aquí este nuevo video te paso a mostrar Garena va trayendo nuevos eventos con premios gratis, va regalando lo que es el emote bandera 2.0 completamente gratis, novedades que van llegando la próxima semana a diferentes regiones, lo que es incubadora 3 en 1 todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos la nueva look royale de noche que ya han llegado trajes anteriormente van regresando en diferentes eventos web han regresado aquí a la TAN. y pues sí crack se encuentran nuevamente los paquetes Reyes de la Noche si no te tocan los trajes te puede tocar token donde lo podemos canjear por la sección de tienda pero si no tienen diamantes este fin de semana, este domingo, estaré haciendo un sorteo, otro sorteo de una recarga de 500 diamantes para una personita. El día de ayer ya recargué a la personita ganadora de este fin de semana de una recarga de 500 diamantes. Si quieres ganar todos los fines de semana estamos haciendo un sorteo de 500 diamantes. Solamente suscrito al canal y comentar tu ID en cada video que vaya subiendo. Otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que sería la recarga de tokens. Solamente 500 diamantes para obtener hasta 40 de estos tokens de la noche otra novedad con premio gratis solamente por derrotar enemigos podemos obtener una caja elección de mascotas, alimento para mascotas y el aspecto de mascota colmillo de lava. Y básicamente son principales recompensas que se pueden obtener el día de hoy completamente gratis. También completar las misiones diarias del evento Festival de Kami. Otra novedad que va llegando la próxima semana serían novedades con la nueva actualización tenemos lo que serían los vehículos en la próxima actualización a partir del 11, el miércoles 11 de enero, pues sí, crack, los vehículos van a poder subir mucho más rápido lo que serían cerros, así gentita, mucho más fácil, mucho más rápido sin tener eh, tanto problema. Esta nueva novedad va llegando a partir del miércoles 11, lo que sería la próxima semana con la nueva actualización. Otra novedad que va llegando sería nuevo sistema de marcación, así gentita, nueva opción de marcar no solamente loot, actualmente solamente se puede marcar loot, pero a partir de la próxima semana vamos a poder incluso marcar a los enemigos, así gentita, vamos a poder incluso marcar a los enemigos donde se encuentran para así eliminarlo mucho más rápido. Otra novedad que va llegando sería el sistema dúo, creo que se llama así este evento que ha llegado, pues creo que el año pasado, el anteaño pasado llegó el evento y nuevamente Garena va a estar como que actualizando las recompensas. Dúo dinámico creo que se llama gente el evento. Y sí, crack, va a estar actualizando las recompensas. Por ahí creo que al fin va a llegar lo que es el traje de hombre ya de forma gratis y permanente muy posiblemente así que pendientes al canal gentita que estaremos haciendo un nuevo video cuando vaya llegando toda la novedad la próxima semana otra novedad con premios gratis tenemos por otras regiones como en la región de Europa tenemos lo que es el evento Chill Party que está por aquí su calendario, están sus recompensas porque tenemos pared de glue, tenemos trajes, eh, van regalando también cubo mágico, va llegando el evento de Diamantitos Púrpura, pero lo mejor es que a partir del 13, así gentita, del 13 de enero eh, van regalando lo que es el emote bandera 2.0. Este emote se había filtrado hace 2, 3 años, creo que atrás ya se había filtrado que iba a salir y nunca llegaba a ninguna región. Pero al fin ya se encuentra, ya las próximas semanas va llegando gratis a lo que es la región de Europa. Así gentita región de Europa. Aquí en Latam todavía no sabemos cuándo estaría llegando. Por aquí también va regresando lo que es el evento de diamantitos púrpura. Y si ya va llegando a otras regiones este evento de diamantitos púrpura, creo que las próximas semanas, una vez que llega a otras regiones, pasando unas semanas por ahí, yo creo que también estaría llegando aquí a Latam. Porque el evento pues primero siempre salen en otras regiones, luego Guarena lo va implementando aquí en la región de Latam. Incluso en esta región de Europa se encuentra lo que es el evento colaboración con Carla y por aquí solamente obtener token completando eh, misiones diarias pues podemos reclamar diferentes recompensas por aquí incluso se puede reclamar un abrigo se puede reclamar un emote completamente gratis y creo que este emote también estaría llegando aquí a la tan completamente gratis porque la verdad el emote está un poquito sencillito como están viendo por Yo Creo que lo más probable es que aquí a la tan pues también Garena lo vaya trayendo completamente gratis. Muy posible en el evento colaboración o si no en cualquier otro evento. Pero lo mejor de esta región de Europa pues es que a partir del 13 de enero Garena va a estar regalando el emote bandera 2.0 como están viendo por ahí bastante facherito aparece el emote bandera de piratas, pero por ahí con otra temática, incluso tiene lo que es el logo del clan, así que muy posiblemente un evento con clan o alguna temática que Garena estaría trayendo el evento. Así que pendientes al canal gente, que estaremos haciendo un nuevo video cuando ya se pueda obtener. Lo que te recomiendo es que vayas creándote una cuenta en lo que es región de Europa, busca un tutorial y por ahí pues súper fácil vas a poder crear lo que es una cuenta en esta región de Europa porque como están viendo también va llegando, van regresando porque este evento llegó a otras regiones, creo que aquí el Latam no llegó y si llegó pues el evento fue un poquito sencillito, pero otras regiones Garena siempre se la rifó pues trajo eh, buenos trajes eh, prácticamente gratis porque tenías que obtener lo que son diamantitos púrpura gratis, luego por ahí algunos trajes pues costaban diamantitos y por aquí también llegaron emotes, mochilas, paracaídas, vehículos, la verdad que un evento demasiado épico completamente gratis. Otra novedad que va llegando a otras regiones, gentita, tenemos lo que sería Dino. También tenemos lo que sería caja con diamantes, sí, gentita. Un evento, me acuerdo que Garena trajo un evento con caja de diamantes que te vendía y podía tocarte muchos diamantes. Y por aquí, pues, en esta caja te puede tocar hasta 10.000 diamantes, así gentita. 10.000 diamantes que creo que es poco probable que nos toque. Pero se encuentra por evento de recarga como está viendo por ahí. 10.000 diamantes, 2.000 y así este evento se encuentra en otras regiones. No sé si vaya a traer nuevamente el evento de caja de diamantes aquí a Latam. Otra novedad que va llegando a diferentes regiones se encuentra en dos, tres regiones, gentitas diferentes. Eh, lo que es la incubadora de 3 en 1. Así, gentita, incubadora de 3 en 1 que va llegando a diferentes regiones y pues si va llegando a otras regiones es muy probable que vaya llegando también aquí a la región de Latam porque primero Garena normalmente los primeros eventos pues los implementa en otras regiones, luego ya los va trayendo aquí a la región de Latam. Y por aquí también otras regiones se encuentra lo que es la región de Europa, tenemos lo que sería un paquete así gente. de paquete bandido pues ya se puede obtener aquí en Latam, pero por aquí tenemos nuevo paquete influencia sombría que la verdad pues está bastante facherito, creo que también va llegando junto con el evento de Carla Dream, algo así, vi en el banner que anunciaban el evento. Así que pendientes al canal, gente, que estaremos haciendo un nuevo video cuando se vayan filtrando, vayan llegando novedades a otras regiones, pues luego van llegando aquí a la región de Latam, pero lo mejor va llegando la próxima semana incluso aquí a la Latam. Porque Garena va trayendo nuevos eventos, nuevos trajes. Incluso ya hice un video el día de ayer mostrándote tres nuevos trajes que estarían llegando la próxima semana completamente gratis. Así que esa gentita no olvides suscribirte, activar la campanita comentar tu ID para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes. Un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video.